темирдин хлордо күйүшү темирдин хлордо күйүшү кошулуу реакциясына мисал боло алат темир зымды отко кактап ысытабыз аны цилиндрдин ичиндеги хлорго салабыз бороондуу реакция жүрө баштайт цилиндр темирдин төрт хлоридинен турган сары күрөң түтүнгө болот